dirijo a la asociación Cultural Ponta eh, de Francia, que siga adelante con sus metas y objetivos. Quiero mencionar lo siguiente. <clears throat> El proyecto de apoyo solidario que nos brindó a las familias indígenas ha sido en los momentos más difíciles a nuestra imperiosa eh, necesidad, ¿no? Con el apoyo económico para nuestro autoabastecimiento de víveres en el momento más preciso. Por eso quiero agradecerle. Que ha sido un alivio para nuestras familias hijos, hijas, nietos, nietas, durante el periodo de la cuarentena. Por otro lado, quiero agradecerles también por el proyecto de las llamitas, pues con ello lograremos incentivar <clears throat> más actividades turísticas, incluyendo como la caminata ya, bueno, las llamitas lo estamos pasteando, ¿no? Ya se han adecuado a la región. Eh, bueno, decirles también a todos los amigos y amigas quienes han hecho gestión este proyecto. Va profundamente nuestros agradecimientos. Un saludo. Gracias.